Hello friends, I Dr. Vinita, Senior Physiotherapist, MPT Ortho and uh, you can follow me on Instagram, Facebook, Twitter and just search on Google Physiotherapy Junoon and you find me easily. Today's our topic on piriformis syndrome. Piriformis syndrome just overviews sciatica type symptoms can be produced by compression of the sciatic nerve as it passes through the piriformis muscle 15% of the population approximately जो है 15% of population में क्या है कि जो हमारी sciatic nerve है उसके जैसे ही symptoms आ रहे हैं और ये बिल्कुल उसके पास से ही मतलब पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है कि अगर पेरीफॉर्म इसमें स्पाज्म हो रहा है या फिर इरिटेशन हो रही है या फिर कोई भी दिक्कत हो रही है तो वो क्या कर रहा है शर्टिका नर्व को भी कंप्रेस कर रहा है और वहाँ से भी सिम्टम्स जो है पेशेंट को आने लगते हैं the patient present with sciatica but no history of back pain This is a history that can found in patient with a back problem that is producing sciatic type like symptoms. In those cases, if treatment fails, it is worth attempting stretching of the piriformis muscle if it appear to be tight तो क्या है कि आप आप पेशेंट को बैक पेन का ट्रीटमेंट दे रहे हैं या फिर पेशेंट को आप लेग पे पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं तो आप ये चीज़ आप डायग्नोज करें properly that may be piriformis syndrome अगर पेशेंट को सिर्फ बटक पेन है और लैग पेन है तो आप पायरिफोमिस पे जरूर डायग्नोसिस करें piriformis is condition is a condition in which the piriformis muscle located in the buttock region you see in the picture and here sciatic nerve passes through uh, iske upper part se ja rahi hai here you see the piriformis muscle piriformis muscle gluteus maximus muscle aur ये ये जो आपकी पायरफोमिस मसल है ये आपकी बैक से लेकर आपके फीमर तक है ठीक है इसमें आप देखेंगे कि आपको जो है ज़्यादातर जो स्ciatic नर्व के सिम्टम्स हैं वो आने लगते हैं जब ये मसल जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है या तो टाइट हो जाए स्पाज्म हो जाए या टेंडर हो जाए ऐसी कोई कंडीशन हो रही है तो आपके पूरे लेग में सिम्टम्स आने लगते हैं नमनेस टिंगलिंग पूरा बैक और अगर आपको जॉइंट ज्वाइंट एसआई ज्वाइंट की कोई प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी जो है आपकी पायरिफॉर्मिस मसल है जो वो टाइट हो जाती है और यहाँ पे शाटिक नर्व जो है वो साथ में कंप्रेस होने लगती है ये पूरा का पूरा ग्लूटियल रीजन को अफेक्ट करेगी आपकी लेग्स को अफेक्ट करेगी थाई रीजन आपके काफ रीजन और नीचे फुट रीजन को अफेक्ट करती है तो आप पेशेंट को जब भी डायग्नोज कर रहे हैं तो अगर ये सिम्टम्स हैं पेशेंट में तो आप पायरिफॉर्मिस जो मसल है उसकी आप जरूर देखें कि अगर टाइटनेस है या सोर है तो आप डीप में अगर उसको प्रेस करके देखते हैं तो मे बी आप फाइंड uh, आउट कर पाएंगे कि जो पायरिफोमिस है वहाँ पे आपको पेन फील होगा जो ये मसल है आपने देखा ये कहाँ से कहाँ तक है लोअर स्पाइन से upper surface of each femur of the thigh bone और इसका फंक्शन क्या है rotating the hip and turning leg and foot outward और ये जो है वो डायग्नोली रन करती है तो इसलिए जो पेन है पेशेंट का वो इसी पैटर्न में फील होगा आपको इसमें हम देखते हैं सब्जेक्टिव फाइंडिंग्स में हमें क्या क्या देखना है onset of this is gradual with no known cause और occur most commonly without any known cause duration patient will have suffer symptoms for at least several weeks if no like months This is partially due to incid insidious in nature of and also partially due to fact that this condition is normally conflicts with the back problem often therefore treated incorrectly incorrectly कुछ लोग जो है वो पहले back pain के साथ में इसको treat करने लगते हैं और वो unsuccessful treatment है तो इसका जो ड्यूरेशन है वो आप देख के चलिए कि जो पेशेंट है उसको ज़्यादा मतलब एटलीस्ट सेवरल वीक्स कुछ टाइम से उसको पेन हो रहा है फ्रिक्वेंसी क्या है this will in all likelihood be the first time that the patient has experienced the particular symptoms although there may have been a few previous episode over a period of one or two year with increasing spread of symptoms into the leg it is important to check the patient back pain history sorry here mistake very carefully back pain कैसे हुआ था पेशेंट को कब हुआ था कितना टाइम हो गया as it may provide useful information that will help to differentiate the condition and that condition might produce several like sciatic distribution and all these things so या differential diagnosis necessary area of symptoms are generally जैसे आपने वीडियो में देखा बटक्स के अंदर uh, थाई रीजन में और आपका काफ एरिया और फुट एरिया लोअर लेग में आपको लेटरल एक्सपेक्ट में पेन फील होगा पेशेंट जो आपको हिस्ट्री देगा ये आप देख रहे हैं इसमें जैसे बटक रीजन हो गया ये पूरा का पूरा हिप रीजन और ये lateral thigh lateral calf area and foot then types pain is the main presenting symptom although the patient can also have paresthesia or numbness in the leg there should be to back pain even if there is a pain or discomfort in the buttock region फिर हम आते हैं एक्टिव मूवमेंट्स पे there is usually no limitation of movement however the patient may get some discomfort in buttock at end range of internal rotation of the hip active straight leg raising में produce the patient typical leg symptoms इसलिए जो है कि ज्यादातर लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं शॉर्टिक नर्व और पैरिफोमिस मसल के जो सिम्टम्स होते हैं उनके अंदर passive movements pain is experience at the end range of lateral rotation of the hip muscle spasm may be found to resist this movement at the end range Passive straight leg raising may produce buttock and leg pain, which registered in the supine lying position with the patient's knee flags initially so that hip is flexed. Then while the hip is kept flexed, extended the knee slowly. तो ये आपको बिल्कुल slowly movement करवानी है patient की आपको passively ये करना है अगर pain आ रहा है mostly patient को बटक और जो पेशेंट का जो थायरीजन है लेग रीजन है वहाँ पे पेन फील होगा slight pain resisted movement good strength रहेगी पेशेंट की level should be present on all movements of the hip and knee however pain may be produce on isometric resisted external rotation of the hip external rotation जब आप करवा रहे हैं रजिस्टर्ड कंडीशन में तो पेशेंट को पेन आएगा पालपेशन Some ill-defined discomfort may be produced on deep palpation of the buttock, but this must be compared carefully with the other. Okay, so so, जैसे आप राइट uh, साइड में पेशेंट को पेन है आप लेफ्ट साइड भी चेक करिए और पालपेट कीजिए और पेन अगर फील होता है the patient must be able to make a definite differentiation between the level of discomfort in two buttocks for the finding considered positive. फिर आप स्पेशल टेस्ट करवा सकते हैं पेशेंट के लिए पारिफॉर्मिस स्ट्रेस टेस्ट बोला जाता है इसको क्या है कि आ, आप लेग मैन्यूवर भी करवा सकते हैं जैसे पेशेंट को आ, स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट आप करवा रहे हो पेशेंट को पेन आएगा ही आएगा क्योंकि वहाँ पे शियाटिक नर्व के भी सिम्टम्स पेशेंट को आ रहे हैं तो आप आ, उस एक टेस्ट से आप ये पर्टिकुलर डायग्नोज नहीं कर सकते कि पेशेंट को पायरिफॉर्मिस जो सिंड्रोम है वो कम्प्लीटली है तो इसलिए वो वो टेस्ट भी आप कीजिए लेकिन वो टेस्ट पॉजिटिव ही रहता है इसमें आप पायरफॉर्मिस स्ट्रेच टेस्ट कीजिए finally to manner which put a stretch on the piriformis muscle can also be use to test for piriformis pain rotate hip and leg inward जैसा आपको फिगर में शो रहा है या आप सुपाइन में भी सुपाइन पोजीशन में करेंगे पेशेंट सीधा लेटा रहेगा सेम टेस्ट आप कीजिए पेशेंट का जो नी है हिप है रोटेट कीजिए नी जो है वो स्ट्रेट रहेगा लेग इनवर्ड रोटेशन में आएगी और सेम आप साइड लाइन में कीजिए अगर पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं that means piriformis stress test is positive और आप पेशेंट का जो है पे जो ट्रीटमेंट है वो आप इसी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं तो इस वीडियो में आपको मैंने ज़्यादातर सारी चीज़ें बताई हैं कि एक्टिव पैसिव मूवमेंट आप क्या क्या करवाएंगे सब्जेक्टिव फाइंडिंग आप क्या क्या करेंगे तो अगर आप आ, के पास पेशेंट कोई आता है तो आपको असेसमेंट करने में आई थिंक बहुत इजी रहेगा ये वीडियो देखने के बाद और इसके लिए मैंने एक स्पेशल ब्लॉग भी लिखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगी तो वो भी आप जाके देख सकते हैं फॉर योर नोट्स पर्पस जो बीपीटी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और एम के लिए भी अच्छा है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट देखेंगे physiotherapy rehabilitation thank you so much for watching this and please do like share and subscribe my channel